ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਉਹੀ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਆਖੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਜੂ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਡਿਆ ਸ਼ੌਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਮੱਲਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਚੌਂਦਾ ਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਟਿਆ ਫਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਨੋਚ ਖਾਲਿਆ ਏ ਜਾਹਲੰਦਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਠੋਕ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਾਂ